kunde tam je ka ye che la mi de wa ni de thong ma le chun de te kan da zong bu ma nam chi tam je chun ye po to ta nga pra zo te so ja yo kan je jan na de ma she ro ya ya ta la ri la mi pa la so cha me da ya la cha pa me to me la tu me sa cha pa wa la shi shi wo to ri dele ye shin ta je pe son je ge che za ni ye shin ga ye zal sha be tong tong tu che tong ba shon de she re ye ye san kwa ngo ye tsa tawa nga ya tu ki ma la chi ka sum kar wa se che ka na ri tu ni ni tam bara shi tam ba sem le

san dan ba chi pa ta re te chen ba ta che te ya ya te te te kama ya re nga so nga ya ma la do na en pa wa ma do ma la rong so lo pa ye rong so san shi to shi la wa la shi pa wa pa ba le de so pa shi chedon deva mamba sa wa tiên đi và cho ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ xie xio zhe me tong nya yin wa le di la me ka sen me le la me toma yanga endo tuga tuga endo vashi kanda zambe mana che sanche tam che malu pa chuje yin san tonja shoa ahoy shinche nangyo to kinti tel me rek pa rang salane mana to kendo ta di endo tu sanche tam che kanda shiva san ni ngo tonja samba ma da da sa ye dangjer lo po de rang ni